Hello，大家，我是 T。m 今天呢，因为刚好过年，然后我就回了老家，然后来这边就是算大扫除这样，然后就把以前包的东西，就有些就拆开来看，有哪些要丢啊，哪些要留这样。然后呢，就在我找寻过程中，就发现，哎，我还其实有蛮多不少宝物宝藏的，所以我想说来拍一集跟大家分享一下，我挖到了哪些宝。 然后专辑啊什么的来跟大家分享一下，有些甚至是绝版品，所以想说来开箱一集来跟大家分享一下。好，那就让我们看下去喽。首先呢，这个是那个傻子与白痴傻白的，那时候他们五个人他们的首张专辑。 然后他们是因为就是中国的节目火的嘛，《明日之子》的时候，那时候火的。然后我想说，嗯，然后就刚好看到这一张，因为那时候刚好就访问他们这样。对，然后这个是那时候我去潜水，对，潜水拿到的证照，就是欧蛙的证照这样。还有什么？台北时装周就是 这应该是二零二一年啊，那时候我去拍，就是跟 u l i x 拍摄的时候，然后他们送的。南希肯恩的专辑，就是一个不属于自己的地方。那还有他们的亲笔签名。糖猫，糖猫，哇，他们。 很久没看到他们了，看他们这张专辑真的超好听。然后那时候跟他们访谈，对，已经算有一段时间了。对，这张是我个人觉得很喜欢的一张，我只有收藏在上面。这个木眼镜的告别之作，对，可爱。对，因为那时候也是听音乐吧，然后。 就他们那时候访问他们，然后他们刚好就是面临休团，所以就算是他们最后一个通告的，所以就他们就送了这一张给我，对，然后这个也是很好听，绝版品来的，这个是当初郑怡农他们就是现他们预购水逆的预购版这样，然后这张这个真的超漂亮，超对，所以我一直要保存，好好保存。 小男孩如是说：“小男孩乐团然后奥羽山，那个一切好事都会发生。”也是那时候跟他们访谈，他们送的公关公关品。一个哇，这个很特别，这个是那个麦奇麦奇，就是那时候去，又忘记为什么会有这个，好像是。 也是送的，对，然后就他们的签名小卡的，各个团员的签名小卡，这应该也是限量版的。这个是张宇，对，他那时候就是亲自包装的那个 EP 吧，对。然后他那时候他我们这个这张是限定，就是他在女巫店表演的时候，然后送的一张，对，很有纪念价值的一张 EP。 安妮朵拉，那时候跟他们访问的时候，的一张灵魂沙发，哇，这张也很久嘞，哇，那时候卡还在，这张也是我个人很喜欢的一张，对，还有一张，哦，这张真的是，哇，具有纪念意义啊，因为这是我停医院的时候，好像第二集吧，就邀了那个房东的猫。 然后他们那时候来台湾演出，然后那时候就敲了他们，然后就真的同意了，然后那时候就放了这一张，然后所以这张就对我来说意义特别大，这样，对我很喜欢很喜欢一个团，还有一张应该是这张应该也买不到了，就是茄子蛋的手章，应该是手章，对，就很早期很早期，然后这张应该也买不到，对，这应该也是绝版品，茄子蛋的。 首张一批，接下来就是特修斯啊，这张张很久了，因为那时候跟他们访问的时候有很有有一段时间了的，然后他们就特别送了这一张，对，哦。许寒光那时候他出的，然后对那时候也是跟他访问，然后就这张我觉得也不错。 是从夜晚开始，然后从夜晚结束，这样。好，接下来第二项，这个是，这两个是那时候老肖，就是他那时候去参参加那个金曲讲座的时候，然后上台了两次， <laughs> 就被他 Q 掉两次，然后那时候他就送了那个，这算应该是他的那个蜡烛。 就演唱会限定的那个，这样，然后亲自签名，对，这两个，然后这个应该是那时候我去，应该是大学时候吧，然后去那个大暖季当工作人员，对，他的一件，然后那时候我还就是那时候寒寒流吧，那几天刚好寒流，然后我还就是不小心在那个。 圆山的那个流星馆前面， <laughs> 摔进那个泳池里面，是一个蛮一生都不会忘记的一个事情。然后那时候我那时候当的好像是午间助理，然后我那时候跌到水里的时候， <laughs> 全身湿，然后技术资料也是，我绝对不会忘记那一次。这个是那个。 世大运，就是那时候去世大运当那个媒媒体公关组的时候，然后他送的，我记得是那个就算是有点志工类型的，因为我本身就是原本在国中的时候就有参加那个市中运，对，就是那时候，然后刚好后来四大运就输了嘛，所以就因为那时候我是跑田径比赛，然后后来。 其实大学都就没有再跑，所以后来就去希腊运帮嘛，自己跑这个就是超多，就是我访谈过的人的，就是他们签名的签名签名版，可以看到，哇，这样很久哎，Yellow，然后那个奥玉山。 然后，你还有机器人。然后，这个是那个马来西亚他们一个新媒体，然后来台湾的时候，然后他们有访谈我，然后我有访谈他们，对。他们那时候签的美秀集团， <laughs> 好，来不及哦。 其实我刚才搜到两大箱，给大家看一下。小人，然后房东的猫。显然，那时候的显然，对。贝克小姐。 很可爱，他们还亲手画。Yellow，黄轩那时候他们的乐团对，那时候好像还是就是他们刚入围金，就是刚得奖金曲奖之后就开始放他们其实我那时候敲的时候是，就他们还没公布入围金曲奖之前，然后我就先敲了，然后结果后来就是他们就真的得奖了这所算是一个蛮。 万的合影，《荷尔蒙少年》，绿袖子，糖猫，这还有很多了，塔塔团，孔雀眼，j a 绝对 s 孔雀眼，南希肯恩，IU 的那个十周年的 DVD，对，那其实我。 那时候十周年，他们爱过来台湾嘛，就偶尔去当工作人员，这样，对，所以算是一个蛮难忘的回忆。希望有机会就是可以访到爱优，就是我梦想清单之一。对，希望有一天可以。今 i n g l e t r 哇，这张专辑是这张算是他们那时候还没入围金金曲奖的时候之前就访问了，然后他们后来就得金曲奖了。 对，所以这算是一个，也是一个很难得的回忆。对，然后这是那个，J J 林俊杰，他就是这张应该全球大概限量一百张吧，就是他那他只有送，他没有卖，对，然后那时候亲笔签名的，对，那时候好像单曲一批这样。对，来看一下第三箱，第三箱呢，其实也是蛮多的，啊，首先是那个。 Man I Trust，他准备要来台湾了。啊，这张是我蛮喜欢的一张，就想说之后看有没有机会。对，我很喜欢的一张专辑，然后推荐给大家。接下来这张也是绝版品哦。这张是那个告五的，就是他的《迷雾之子》。哇，这张应该很也是他最早期的。对，这张也是绝版品的，买不到了。对，周杰伦的十二星座。 说起来，周杰伦其实我算是就是有见过他本人，对。然后他那时候其实算是工作的关系，他来我们办公室就是跟董事长开会这样，然后所以就有看过他本人这样。这张是那个宋岳庭《Life Is A s t r g l e 的这张，对，这张也是很值得纪念。接下来这张呢也是绝版品，这是那个 Jade 他那时候刚开始的第一张吧，EP 这样。然后这张好像是用送的。 对，然后这个是不密集恐惧症的这一张，然后 j a s 孔孔雀眼的同名专辑，对，哇，这张我也是蛮喜欢的，对，现在应该也买不到了，对，好，以上就是专辑的部分，哇，其实这样整理出来三大堆也蛮多的，对，其实还有很多啦，然后是因为回老家嘛，所以就这就只一部分，然后还有其他的是在。 那个台北这样，对，我记得还有什么熊仔啊的梦想成真啊，然后南西康恩的，也有一些是限定版的，然后绝版品这样。好，最后呢，想说给大家一个小小优惠跟回馈这样，因为有些就是他们那时候仿的时候有多钱。然后那时候有些有送出去了，然后有些就是要留着，然后也有多，然后我想说这一集呢，就是如果你有订阅我的 YouTube，然后分享到。 I G Facebook，然后并且在 Instagram 跟踪我，然后你要私信我，就是就是证明这样，对，然后就可以有抽奖资格，然后就会把一些就是他们有多签的部分，就是回馈给大家，可以就当一个纪念这样，像这个就是米秀集团。好，那以上就是这次分享啦。那如果喜欢的话可以按赞、订阅、分享，那我们就下次影片见哦，拜拜。